you

目障りなんだよお前らごときが俺に勝てるわけがねえだろ所詮はゴーゴーゴミ決まったぞあき <laughs> 触りなんだよお前らごときが俺に勝てるわけがねえだろゴ ハハはどうまったぜ。 メったぜ所詮はゴミが行くぞーいやスペクタイスタートさあフリート スペクター X ルカス ったぞじゃねえんだスティンまった所詮はー 行くぞだー 行くぞいやスペクター所詮はどうゴミイフリートいただき決まったぜ スペクター X りゃそりゃープレート器じゃねえんだ くぞ行くぞ まだまだ <laughs> 始めるかドッカ決まったぞ 所詮はどうだカ

決まったぜ行くぞ行くぞ始めるかりゃいただき 決まったぜ所詮はまだまだ

するって始めるかドカーンいハだハ決ハっハぜハ詮はどう まったぜ行くぞ